咚次，咚吃咚咚咚次，咚次咚次，咚咚咚次，咚次咚次，咚咚咚。你好，走开。OK，咚次咚次，咚次。 Кека! Папа. А? А, здорово. My cat is panting like a dog right now. Like a dog? Oh my god! You're my freaking life. You're my reason for breathing. Everything I do is for you so that you can have a better life, so that you can eat fancy feast whenever you want to. Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? 你别笑。嗯。